Ma la coda? Oggi voglio spiegarti una fase molto importante. Eh, sono tutti orecchi, maestro. Allora, bene, quando è che i nostri piccoli vermi umani diventano più accessibili per noi? Quando è che diventano... Allora potrei dire, potrei dire quando sono tristi. No, no, No, è sbagliato, ma la coda, anzi, purtroppo, eh, tra le cose più belle e anche vitali dell'umanità sono state create in tristezza. La tristezza è una fase che se attraversata procura un grande nutrimento alla vita, purtroppo. Perciò no, pensa meglio pensa meglio, pensa meglio, eh, ma, ma la coda pensa meglio, eh, eh, ah, ah, ah, ci sto, quando, quando sono spenti, esatto, ma la coda, bravo, quando sono spenti, e, e, e pensaci bene, sì, sì, ci ho pensato, in effetti e quando sono spenti che sono così inermi, così sgusciati, co co così pronti per l'assimilazione. Bravo Malacoda! E come li rendiamo così spenti? Eh? Come li rendiamo? Come, come li rendiamo? Come, come li rendiamo? Come li rendiamo? Esatto! Con la ripetizione. Eh? con la ripetizione che dà noia. Uh, non, non, non, non sto proprio capendo. <sighs> La ripetizione porta l'umano alla noia e noi dobbiamo metterli nelle condizioni di fare sempre le stesse cose per arrivare alla noia, ma alla noia totale, allo spegnimento dello spirito vitale. Ah, <laughs> quando appunto diventano accessibili all'assimilazione. Esatto, questo è il metodo per le masse. Ma, ma maestro, maestro, ma se, se, loro a un certo punto se ne accorgessero e decidessero di mh, mm, cambiare, eh, ecco, noi dobbiamo indurli a non farlo. È, eh, è come... Eh, il discorso è un po' complicato, non ci arrivi? Eh, uh, mm, eh, no. Ah, va bene, te lo spiego io. Stammi a sentire attentamente. Noi dobbiamo renderli dipendenti. Eh? <laughs> sì, Dobbiamo renderli dipendenti. Dipendenti, ah sì, dipendenti da, da, da, dalle sostanze, dalla droga, dagli schermi. No, no, cioè voglio dire anche sì, sì, anche quello, ma c'è un metodo più sofisticato, Malacoda, più contemporaneo. Noi dobbiamo far crollare, indurli a far crollare piano piano tutte le attività indipendenti e noi riusciremo a fare questo grazie ai nostri servi istituzionali, ai quali io ho già mangiato l'anima. E così non ci saranno più liberi lavoratori, capisci? ma la coda liberi lavoratori che decidono cosa fare, quando farlo, come farlo. No, no, no, no, no, tutto questo è vita, ma la coda è libera vita, non va bene, non va bene. Invece noi li indurremo a creare pian piano delle megacorporazioni dopo, dove tutti questi vermetti umani saranno impiegati, capisci, con un salario, eh, piccolo, ma sì, con, con un salario, pagati. In questo modo il loro slancio vitale, la loro forza vitale, la loro libertà sarà ridotta al minimo perché avranno paura di perdere saranno ricattabili, capisci? Perdere il posto! e questo deve avvenire perché piano piano i nostri alleati devono annientare le libere attività. Allora capisci bene che la tristezza della ripetizione ossessiva e la paura del licenziamento spegneranno davvero i loro piccoli cuori. <laughs> sì, sì, lo vedo, e allora saranno deboli, inermi, sgusciati e noi infileremo le nostre lunghe dita nei loro formicai. E... Ah. <laughs>